Muhammad loh kok eh? oh Alex Robert terpone wifi moro-moro bumbune oh, layangan iki layangan apa iki jenenge nang bulanan layangan bulan layangan bulan sik uji coba iki iki wis wis tau mumbul wis tau nah iki iki di sini ya woi iki anu layangan Vietnam layangan Vietnam iya wes Jajal Ulgana jelek. Layangan Vietnam lur. Wah, mantap, mantap. Kita tes layangan Vietnam karo layangan Nanggalan. Pan, kok telur pan Video pan? Heh. Wis kok delok loro video mudik iki. Wis. ramu ramune kok. mencoba layangan rembulan. Pol kuwi sampe. Layangan Vietnam sudah naik kita lihat ini layangan apa ini? Bulan. Layangan rembulan. Gerhana bulan. Cek mikir sih anak truk. Anak truk sih. sehat. Mulai ngaya. Kurang dura itu paling. Samaan kok buku-buku buku ono ganti. <laughs> Samaan ono. Samaan. matar. Wah, bening nih Layangan bulan, wah nyantol. Senarai. Eh. perumahan rembulan wow satu kali satu kali gagal coba lagi lembah elang orang belum subscribe gonku channel e urung kok wis ngono kuwe ya. Delokan buyute Mbak Joyo. Ora demen berarti layangan. Ora demen layangan. Buyute Mbak Joyo, Mbak. Delokan kok iso. Jangan lupa di like dan subscribe eh. Subscribe-nya jangan lupa di subscribe. satu kali tes nyantol senare angin gede kok sok orang angin pi toh kuwi nek cara senare dawa ngono ngelip kuwi coba satu kali lagi Kayang mau ngulon kan? Ya kan? Ini apa sih sesok? Ini ngajinya apa? Ngaji Ngaji Lo oh, ngaji nih jam lima bi, orang ngaji neng macet bi. Mm -mm. Gue telan. Guys lo. Angin lo. Engke sih neng kiri mantar mantar. Hei, apa nomor ini? Karantina loh, ikut dunia Kok miring, Den? Angin berarti. Tapi kok ngelit. Orang singkulannya kok apa sing angin-angin kulon sing angin kulon ternyata nasang gagal dua kali gagal dua kali gagal lor angin. Iya, Pan. Lawang layan, Pak. Eh? Wong ngumpuli layangan lho. Ya bene ora ben ki delok-delok nek sore ngono lho. Ben delok oh, ngono kuwi. Hah? Iya, iya lho. Jangan lupa subscribe, Pak Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Okay. Wisawane ning mburi kuwi ta? Iya. Lah aneh men. Endi? Kuwi. Iki dudukan sama ngancing anu kae. Hmm. Sama Doro. Kan tak pasang ning tawon. Kira nek kuwi lah yang anu sawang. Boleh angin ora tok mendukung kok kuwi sing ndi? Tawone. Delokan Pak lho ngono kok delok lho ki. Lah mulai ngono kuwi deloken eh, like dan subscribe-nya jangan lupa. Hah? Oh ngono kuwi subscribe penggonku. Buyute Mbah Joyo ki subscribe, jangan lupa di subscribe. Yo tidak masalah menguntungnya aku enggak masalah. <laughs> Wah, langsung munggah. Layangan Thailand. Oh, tapi sayang munggah pas raro, Den. <laughs> Oke, sip.